gure informazio pertsonal eta konfidentziala lurtuz, gure segurtasuna arriskuan jarriz azkenean. Hau ekiditeko, era serbezalako programak dauzkagu, ezabatze segura bermatzen digutenak. Informazio gehiagorako joan zaitez beraien web ofizialera.